ಕನ್ನಡ ಚುಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನೇ ಬರೋಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟೋಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಮಾಡುವ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಳ್ಳದ ಬಿಡು ಜನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಂಗೆ